السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا بكم في القناة ديالنا نخليها لكم في الوصف اللي بغى يتابونا معنا مرحبا به يستافد voilà ال plateforme ديال Damancom كندخلو اللوغين آه، و ال mot de passe وكنديرو accepter باش كندخلو غادي نصرحو ان شاء الله بواحد ال salarié. جديد يلاه غادي تسجل voilà آه، هنايا الواجهه ديال الموقع ديال ضمان Damancom عندنا demande d'immatriculation غادي ندخلو ل demande d'immatriculation. وندخلو المعلومات ديال الشخص هنا عندنا demande d' عندنا دوموند دي ماتريكيلاسيون كاين او اف اي وكاين او دي اي في الحالة عندنا حنا نختارو او اف اي غادي نديرو ان نوفو ان نوفو دوموند اون مود او اف اي وغادي ندخلو المعلومات الشخصية ديال سوا سالاري سوا سوا فونكسيونير سوا امبلوي مهم واحد جديد جاي يخدم عندنا في شركة ما عندوش لا اس اس وهذه اول مرة غادي يدخل يتسجل في في لا اس اس كيعطينا المعلومات ديالو بداو نسجلوه كندخلو le nom et le prénom كنديرو la date de naissance et nationalité ايه كنديرو آآ آه، الفام أو بيان آه، واش واش féminin أو ماسكينا عندنا في هاد الحالة ماسكينا كنديرو لو نيميرو دو سين يعني يعني نمرة la carte nationale. هنا سمحولي غندرك المعلومات حيت الشخصية ديال واحد السيد مقدرتش نبينها. وراه نمرة la carte nationale هنايا قبل ما تبداو تعمروا هاد المعلومات ضروري تكونوا حاطين قدامكم copie la carte nationale باش تاخدو منو les informations باش ما يديش ليكم بزاف ديال الوقت هنا الا كان الشخص مغربي راه كتدخل له غير la carte nationale كان شخص اجنبي راك تدخل soit ال passeport soit ال carte séjour وكدير شوازي ان فيشي وكتجواني آه. هنا المهم الا كان مغربي بلا ما تجواني كدير غير لي نمير سين وكدير هنايا le code postal والادريس ديالو اللي عنده في la carte nationale وكتختار المدينه اللي ساكن فيها المدينة ديال اللي عنده في la carte nationale. من بعد هادو ما لي نيميرو دي ماتريكيلاسيون ا هادو بلاش هنايا ملي كنتسالي و كنعمرو هاد المعلومات كنمشيو كنديرو valider. هنا اش كيقولو لينا كيقولو لنا باننا ما عمرناش le code postal. قالك erreur la valeur est obligatoire خصنا ضروري نديرو ال code postal. الا ما عرفتيش ال code postal ديال المدينه ديالك فجوجل هو اقرب وسيله غادي تمشي لجوجل غتكتب code postal وغتتبعو المدينه اللي عندك في la carte nationale مثلا في هاد الحالة عندنا ازرو غادي نمشيو نديرو code postal ازرو غيعطينا voilà ها هو le code. غادي آه، آه، سيكونت تروا ميل سون غنجيو غنكتبوها هنا في le code postal وغنديرو valider فوالا فاليدي Votre demande d'immatriculation a été enregistrée correctement, oui, vous assurez bien la demande et consultez les pièces jointes à la demande. Oui, ok. Et voilà. هو enregistra عمرنا المعلومات كاملة enregistré غنجيو غنديرو imprimer من بعد الاخوان ملي كنديرو imprimer كت تعطينا هاد الطون عندنا هاد ال connexion ثقيله voilà هاي téléchargeات voilà la demande هادي la demande فيها واحد المهم كتكون واحد الجهه خاصه الفوق ب la société والجهة التحتانية كتكون خاصة بالامبلوي هنا غادي نجيو غادي نقراو هنايا المهم هادي كن imprimerيوها وكنكاشيوها من كت cacheterيها لنا la société وكنجوانيو معاها هاد دو فوتو ديدونتيتي جوج تصاور كوبي دو لا كارت ناسيونال اتيستاسيون دريب هذه facultative ماشي obligatoire ولكن من الاحسن تدفعوها باش حتى الا كان شي تعويضات كتلقاو توصلوا بها direct في ال compte bancaire ديالكم وهنايا عقد اتيستاسيون دو ترافاي عقد الشغل الا كان اجراء آه، الجمعيات حنا في هذه الحاله عندنا société ما غاديش نحتاجوها وها هو le demande d'immatriculation كيكون على هذا الشكل ريزيرف ا لومبلوي ريزيرف ا او سالاري هنا كنديرو ال cachet ديال la société والسينياتور وهنا كنكونو انهينا الفيديو ديالنا نتلاقاو في فيديو جديد السلام عليكم